un dove portami per mano, portami fortuna. Fammi giocare, fammi vincere, fammi ricominciare. Di soffi non ne ho, mi gioco l'anima e la pelle so che perderò.